مطالبنا يسوينا بالحد الادنى يسوينا ابن العام القرار بياخد 54 شهر اول ما بيتعين بيتكتب له في شريط القبض 54 شهر انا بيتكتب لي 15 يوم على كل سنه خدمه طبعا احنا لما جينا جبنا قرار من المحافظ اللي هو اسامه الفولي وكان آه، العميد عمرو مدخور آه، جاي نائب من المنطقه الشماليه اعطانا شهر ونص بقوا شهرين صرفنا من 1 3 2012 لغايه 30 6 2013 جه القرار في 1 10 لوقف الكلام ده لما جينا رحنا لفينا ورحنا الماليه في سموحه ورحنا شمال ويمين قال لك القرار ده واقف من 1 10 2013 طيب في كمان ثلاث شهور الاداره واكلاهم سبعه وثمانيه وتسعه تمام بس على الاقل هيصرفوا لكم من 10 دول كلهم ولغايه دلوقتي مفيش شهرين مفيش شهرين اكبر حضرتك الواحد سبع كمان هو حربة الفاسدين داخل الهيئه الاداره في الشرط كلها فساد كلها فساد يعني جابوا مكبس ب 5 مليون جنيه وجابوا المخرطه ب 7 مليون جنيه والحاجات دي كلها موجوده اه الحاجات دي كلها ما تعملش بالك دي وجابوها ومرميه ما بيستهلكوهاش وفلوس النوادي والارض اللي باعوها يعني هو ولا ولا في صيانه ولا حاجه ولا اي حاجه قطع غيار قطع غيار ما فيش ولما بيجيبوا قطع غيار قطع غيار غير متابعه للمواصفات دلوقتي ساعات احنا لما بنيجي نتكلموا بيقول لك انت هيئه اقتصاديه انت عاوز تحاسبني هيئه اقتصاديه يبقى ليا كل سنه على كل سنه ارباح ست شهور وليا علاوه دوريه على كل شهر 7% وليا ارباح سنويه طبعا الكلام ده احنا بنشوفوش ما بنشوفوش الهيئه بتتعامل معانا بقانونين لما يبقى هم ليهم حق بيتعاملوا معانا بقانون 47 على ان احنا كقطاع اقتصادي ولما يبقى ليهم هم الحق بيعملوا ان احنا هيئه خدمات عامه احنا عايزين نعرف الهيئه دي هل هي هيئه خدمات ولا هيئه اقتصاديه لو هيئه اقتصاديه يبقى ليا ليا حقوق كتير ان انا ما اشتغلش في عيال النقابه بتاعتكم طيب النقابه ضعيفه النقابه ضعيفه النقابه ضعيفة ضعيفه ضعيفة النقابه احنا دلوقتي احنا بقالنا اسبوعين خطبنا المحافظ وخطبنا وزاره الماليه وخطبنا الاداره الماليه في سموحه رئيس الهيئه وخطبنا الامور القانونيه ورحنا المنطقه الشماليه طبعا دلوقتي كله شايل ايده يقول ما فيش فلوس في البلد احنا ما بنطلبش حاجه مستحيله احنا بنطلب المطالب الشرعيه الواحد يطلع على المعاش مستلف عشان يجوز بنته ولا يجوز ابنه ولا عاوز يجيب شقه ولا عاوز يعيش حياه كريمه مش يطلع مش يطلع خليني بس اعمل حاجه مش يطلع مع المعاش يروح يشتغل سايب يروح امن يروح بواب ومعاشه ما بيزيدش عن 600 700 جنيه يبقى خادم هنا الهيئه 40 سنه و44 سنه ويطلع ياخد 600 جنيه الكلام ده ما فيش ربنا طبعا هي الحكومه اللي عملت فينا احنا كده